Selamun aleyküm dostlar. Bu gün sizlərlə mən ə, e, kanaldan getmə səbəbimi açıqlama eləyəsiyəm, yəni niyə gedirəm. Uşaqlar i butonuna kanal qoyasıyam, Hakogemin kanalı, mən o kanalda işlədəsiyəm, yəni o videolar mən eləyəsiyəm o kanalda. Kim bu kanalda açsa, bu kanalda da abunə qalsın, bu kanalda da əlimdə olasdı, o kanalda olasıyam, yəni o kanala mütləq abunə olun, hər abunə deyilsə orada olasıyam. Orada da babat hesab şəkli işləri eləyəsiyəm, yəni bu qədər. Açıqlamaya da linkini qoyuram. İstəyən oradan da gedə bilər. i e butonuna qoyduğum yerdən də gedə bilər. Yəni fərqi yoxdur. Yəni bunu demək istəyirəm ki, bu yəni daha doğrusu uji o kanalda bomba çəkilişlər olasıdır. Uji ikinci videodan çəkiliş videosunun atasıyam. Yəni tam iki olmaz, biraz kanalı yəni salım, keşfetə falan atasıyam bu yaxınlarda. E, bu kanal zəfs batırdı deyə belə oldu. Yəni e, kanal tam batmıydı. Biraz cəhd göstərmək lazımdır. Dalbadal video artmaq lazımdır. O da o mənlik deyil də, yəni. Videonun düzəltimi uzun məsələdir. Mən də videolarımı elə belə düzəltmirəm, qəşəng formada düzəldirəm. E, yəni bu qədər şalar. Dediyim kimi, kanal kanalın, yəni bu kanalın adını düz dəyişəsiyəm. Gedin o kanala baxın, heç bir problem olmayasıdır e, orada bomba videolarla qayıt, yəni bomba videolarla YouTube-a qayıdıram o kanaldan. Bu kanalda adını dəyişəsiyəm. Kanalı istəyən Instagramdan da mənə yazsın, ona linki atım. Kanala nə qədər dəstək ola bilirsiniz, o qədər dəstək olun. Nə yan hesabınız varsa hamısına abunə olun ki, tez bir zamanda 5K olsun o kanal və o kanalda 10.000 elmas çəkilişini eləyim inşallah. Bu, bu hal-hazırda bu videonu qoyduğum kanalımda ə, açıqlamasına, kanal açıqlamasına o kanalın linkini qoyuram. İstəsəz oradan da gedə bilərsiniz. Nəsə uşaqlar, video bu qədər idi. Mənə dəstək olmağı unutmayın. Burdan məni izləyən, sevən və o kanal dəstək olan, hə, olan hər bir kəsə indidən yəni Allah sizdən razı olsun. <laughs> uşaqlar, nəsə sağ olun, çox uzatmayım. Mən getdim. Sağ olun.